حلمنا وفي كل مكان ننشر هدي القرآن نرفع Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve öğrenenlerinizdir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve öğretmen faaliyeti içerisinde bulunmak, ümmetin en hayırlısı olmak anlamına geliyor. Bir de bunun yanı sıra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinde vurguladığı kardeşlik vazifesini yerine getirmek, ifa etmek bu sevabı kat be kat artıran en önemli özelliklerden biridir. Unutmayalım, bugün ensar olma zamanı. Muhacir kardeşlerimize, kendi ülkelerinde, yerlerinden, yurtlarından edinmiş olan kardeşlerimize yardım etmek Allah katında en makbul ibadetlerden biri. Hele de bu yüce Kur'an'ımız, Rabbimizin kelamı olunca bu hususta yapacağımız yardımların kat ve kat karşılığını Allah katında bulacağımızdan hiçbir şüphemiz olmamalıdır. Bu projeye bu kurumlara yardım eden herkes elbette burada okuyan, yetişen ve bir ümmetin kaderinde söz sahibi olacak Müslümanların yetişmesine katkı sağladıkları için tarih boyunca unutulmayadıkları gibi Allah katında da sevaplarını bol bol alacaklardır. Bu münasebetle ben hem bu projeleri yürüten Zeyd bin Sabit çalışanlarına, başkanına, bütün emektarlarına teşekkürü bir vazife biliyor. Kendi adıma ve bütün Türkiye'li Müslümanlar adına bu projeye katkı yapmanın üzerimize bir zorunluluk, bir mecburiyet olduğunu ifade etmek istiyorum. Rabbim yaptığımız, yapacağımız her türlü desteği, katkıyı, yardımı katında kat be kat artırarak mükafatlandırsın.'' Allah hepinizden razı olsun. مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية